scusi, per via della pegliafora, vaffanculo. Scusi, posso chiedere un'informazione? Per via della pegliafora? Va bene, grazie. viva la fica fora. la peglia fora. eh, ma cosa faccio qua? Scusi, per via degli, della pegliafora. Eh, eh la pegliafora! La pegliafora! <laughs> Mi sono imbavocchiato <laughs> Buonasera, posso chiedere un'informazione? Stiamo cercando via della pegliafora. Grazie mille! In fondo a sinistra, che vuol dire? <laughs>